Rwy fod farn bod hi'n bob amser yn well i ddefnyddio moron yn hytrach na ffin, lle bod hynny'n bosibl. Nawr, yn, mae hwnna'n gyfieithiad ofnadw yn diwedd. Os mae rhywun yn gallu ffeindio idiom gwell, bydde hwnna'n help i fi. I ddefnyddio moron, i ddefnyddio moron, i ddefnyddio moron, i ddefnyddio moron, i ddefnyddio moron,